makcik sedap betul air ini. dia minum air itu habis air kosong pun sedap makcik nak itu air basuh tangan tu habis minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy, sudah cukup lama ya kita nggak membuat video lagi cuy. Dikarenakan ya kemarin waktu terakhir saya mereaksi nah, uh, persembahan dari Ubi ya, final kemarin suara saya sudah berbeda cuy jadi saya beberapa hari itu uh, ini cuy uh, saya batuk cuy ya batuk jadi nggak bisa membuat video takutnya kalau saya buat video yang ada isinya itu batuk saja dalam video itu cuy <laughs> Oke, okay, beberapa hari yang lalu saya sempat uh, posting di komunitas ya, komunitas YouTube. Saya meminta apa namanya voting kepada kurang. Saya di situ mencantumkan seperti ini, cuy. Ngakak plus dengan reaksi Ustadz Syamsul Debat dengan uh, mereaksi kompilasi apa sepatu reunion cuy dan akhirnya saya mendapatkan votingan tertinggi yang mana seperti biasa cuy di sini saya baru tahu ternyata fans dari Ustadz Syamsul Debat itu banyak banget di channel NDTK buktinya hasil postingan ini cuy ya Jadi nanti setelah ini insya Allah kalau saya ada waktu lagi ada masa ya saya akan buat uh, kompilasi lawak eh, lawak uh, sepatu cuy dan ngakak plus pastinya ya ngakak plus pastinya kita akan buat untuk mengisi kekosongan apalagi ngakak plus itu adalah salah satu hiburan saya sendiri cuy oke dan sebelum kita lanjut eh, buat korang kalau memang suka dengan video ini silahkan di like bantu like nya cuy ya dan bantu juga komentar di bawah gitu ya dan jangan lupa juga follow sosial media yang saya punya cuy apalagi saya sudah ganti TikTok ya. Kemarin nanti apa TikTok saya itu bermasalah cuy, jadi saya ganti. Kurang bisa uh, klik link yang ada di bawah ya di deskripsi cuy. Oke, di sini saya akan mereaksi lagi permintaan korang ya. Sesuai dengan postingan terbanyak, kita akan mereaksi lagi Ustadz favorit kita cuy. Saya mendapatkan judul yang cukup menarik gitu ya. Ustadz Syamsul Debat, Suami Cemburu. Nah, ini <laughs> ini saya suka ini judulnya ini suami cemburu. Ya walaupun banyak uh, ceramah ustadz yang diulang-ulang, bagi saya tak masalah ya, tak masalah gitu ya. Selama ustadz membawakannya dengan ekspresi yang uh, kelakar dan apa namanya tenang gitu ya dan mudah untuk dimengerti, saya tetap akan reaksi cuy. Oke, langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3 2 satu. Boom. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين kayaknya di acara-acara ini lagi cuy ya kalau bukan di sekolah ya. Eh, yang pastinya bukan di masjid ini cuy. Ini kayaknya di kantor gitu ya. Jadi membahas tentang Salim. itu gitu ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam salam ini, salam kepada ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara bahagia puan Norita binti Bawi pengarah jabatan wanita dan keluarga Sarawak wakil ketua pegawai oh, eksekutif oh, Wakil Binaan Malaysia Sarawak Sdn Berhad Cik Muhammad Habil bin Ahmad eksekutif bahagian pembangunan perniagaan Puan Hajah Salmah Ibrahim ah, mantan Puan Presiden Salmah. Persatuan Ibu Tunggal Sarawak Uf, pre Presiden Puan Dayang Nur Azinah ya. Abang Nur Zuki Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sarawak Puan Hajah Aisyah Idris Naib Pengurusi Negeri PPWS apa tu PPWS ni PP double Persatuan Pembangunan Wanita Sarawak ya, Alhamdulillah pengurusi-pengurusi dan ahli-ahli piksa, cawangan-cawangan, ahli-ahli NGO yang lain, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bak kata orang, saya datang dari negeri Sembilan. Ya. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang digantangkan. Yes. Takkan faham kalau tak digantungkan. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka makan sirih menganyang tidak tagah dek budi dengan bahasa Asik. jadi orang berbudi kita berbahasa dah orang jual pantun saya belilah kan kan pantai Port Dixon pantainya indah pasirnya putih berseri-seri bukanlah mudah perkara mudah dapat juga kita berhimpun pada petang ini pintar banget nah, ya tiga bentang mana yang gabungkan itu kan? bagi satu saya balas tiga <laughs> Alhamdulillah tak adalah ceramah yang paling mendebarkan tapi petang ni lah sebab ni melibatkan ibu-ibu tunggal cara bergambar tadi pun terancam sangat <laughs> terancam dong bila saya sampai nanti dia tak kira lah ibu ambil gambar juga lah. kan Alhamdulillah jadi apapun hari ini kita membicarakan soal rumahku, syurgaku, keluargaku, syurgaku. Keluarga. Dalam konsep keluarga, bayangkan eh, dalam keadaan sebuah keluarga ni, dia orang kata dia ada sistem. Sistem yang lengkap memungkinkan. Tanyalah kepada Puan Norita binti Bawi. Bila berada dalam jabatan, bila tak ada pengarah, pejabatnya jadi apa? Bila ada pengarah, tak ada timbalan pengarah. Susah juga ada pengarah, ada timbalan pengarah satu, timbalan pengarah dua. Ada bahagian-bahagian dia pula, sektor-sektor dia, bahagian-bahagian tertentu. Bila tak ada sistem sokongan pun susah juga. Kalau ada bos saja, anak buah tak ada, susah juga. Anak buah semua cuti, tinggal pengarah. Susah juga. Tapi yang paling menyenangkan bila pengarah tak ada. Tapi semua ada. Ha. Senang sangat lah keadaan dalam pejabat. Maksud, dia rasa senang. Tapi dalam bab kerja susah still susah. Macam tu lah dalam organisasi. Macam mana kita nak sebut sebagai institusi keluarga? Apa yang dimaksudkan dengan institusi? Oh ini ini organisasi kan bukan apa namanya pejabat gitu kan? Karena ibu tunggal, ibu tunggal. Iya kayaknya organisasi sih. Nah, kan? apa maksud institusi? Institusi. Biasalah pencamah kalau dia tanya biasanya dia akan jawab semula. <laughs> Ha, bila tanya dekat audiens tiba-tiba dia jadi koma darah tak jalan oksigen tak sampai ke otak tiba-tiba apa maksud institusi maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi saya ulang balik institusi maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya bila semua function, semua berfungsi baru dia jadi institusi. Hmm. Contoh dalam keluarga isteri je buat kerja semua. Orang perempuan je buat kerja semua, dia besarkan anak, dia jaga rumah, dia kemas rumah, dia masak, dia siapkan, dia pastikan anaknya bangun awal, anaknya baju sekolahnya siapkan apa semua. Suami tak buat apa, itu tak nama institusi keluarga tu namanya keluarga saja. Hmm, okey. Suami buat semua, isteri tengok TV je. Buat juga perbuatan dia tengok TV. Dia tak buat kerja. Anak-anak tak function, anak-anak tak dengar cakap pun tak jadi institusi keluarga. Dia hanya akan jadi keluarga saja. Tu sebabnya pentingnya dalam sebuah keluarga semua memainkan peranan masing-masing. Ya, ya, ya. Apatah lagi dalam satu sistem yang mana jawatannya jumud hmm? jawatan pengarah dalam keluarga itu dijumudkan ataupun terjumud apa jumud ataupun ter ter apa terputus hubungannya tiba-tiba jawatan kosong seorang bapa available tiba-tiba kosong jawatan dan tak pasti sama ada nak diisi ataupun tidak kerana ada yang ibu-ibu yang tunggal itu kerana meninggal. <laughs> tapi ada juga tunggal kerana ditinggal. Uh, Ataupun ambil keputusan ya. meninggalkan. <laughs> disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksefahaman, masalah nafkah tidak tanggungjawab dan sebagainya. Itu paling banyak sih, paling banyak. Saya tak nak hurai panjang bab tanggungjawab ni sebab memang teruk banyak kes orang lelaki ni. <laughs> Memang saya huraikan banyak banyak lelaki berbicara bab nafkah ni dia kata saya anak lelaki. Saya kena utamakan mak saya. Nah, Sedangkan itu ya. adalah satu fahaman yang sangat salah dalam bab nafkah seorang suami kena utamakan isteri dan isteri anak-anaknya dia. baru ibu dia tapi dalam bab berbuat baik memang dia kena buat baik dengan mak dia dan maknya kena faham ha, besok bila ibu-ibu tunggal ini pula dah menjadi ibu mertua pun kena faham aku yang membesarkan kau <laughs> daripada kecil hmm. Janganlah kau lebihkan orang lain. Ni mak kau ni. Nah. Ha. Mak baru nak rasa duit kau bulan-bulan. Kau nak kahwin pula lah. Ha? Tapi seorang ibu yang baik, ibu mertua yang baik, dia akan tanya bila anaknya bagi duit, ni bagi duit kat mak ni, isteri dengan anak-anak cukup tak ni? Ya, yeah, ya. tanya. Ya. Mengerti ceritanya. Ibu yang baik. Ha. Memang kan kalau ikut kan tak cukup mak Tak boleh macam tu Tanggungjawab pada isteri kau dulu ha, Memanglah kau jaga mak ni Mak ni belanja tak banyak pun Mak dapat dalam 5-6 ribu sebulan sudah Mak tak banyak ha. eh. Ternyata banyak ya Jadi orang lelaki jaga apa? Dia kata Ustaz Saya ni gaji saya tak besar Tapi takkan saya nak biarkan mak saya hmm. Kan? Gaji saya tak besar. Kalau ngam-ngam je pendapatan saya. Kalau macam itu, kena fikirkan sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru nak fikir. Kan? Tapi kebanyakan wanita, dia tak kisah sangat. Dalam bab ni. Yang penting abang setia. Abang jaga saya, saya okey. Kalau abang jaga saya insya-Allah macam mana pun melur pasti untuk Firdaus. Asyik. Melur isteri. Isteri kan? melur ya kan? isteri. Oh besar gila. Kalau tak jaga tu yang jadi bisik-bisik gelora. Jad dan Arumi. Mulalah berlakunya satu perasaan yang tak dapat dikawal dendam seorang isteri kayaknya Ustadzin memang nonton sinetron cuy ya. Karena di situ dia dapat kaji gitu. Jadilah suaminya suamiku seorang pendosa. saya tak tahu, saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni simple je. Hidup kita ni sementara sifat. Seorang ibu dalam saya tengok miraculously seorang ibu yang hebat dia boleh bertahan tanpa seorang lelaki untuk membesarkan anak-anak dan keluarga banyak seperti itu cik seorang je yang faham maksud saya yang lain fikir nak tepuk tak oh, tak, ah, tak, tak, ah, tak ramai tepuk tu. seorang ayah belum tentu lagi ada seorang lelaki ni Mati aja isteri dia. Meninggal isterinya. Setiap hari istiqamah 3 bulan betul betul Tak pernah satu petang pun. Dia tak pergi ke kubur isteri dia. Selepas asar dia sampai kubur isteri dia. Lepas asar. Boleh jumpa tak suami macam ni cakap? Ada tak suami macam ni? Susah nak jumpa saya pun tegur dia. Hebat betul bang. Sayang betul lah bang dekat isteri abang. <laughs> Saya pernah dengar cerita. Tak adalah dulu dia dah pesan. Jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh tu tetap hari tau. Punch. Punchline dia. Hari-hari dia datang tak tumbuh-tumbuh rumputnya. Jangan sangka baik cepat sangat. Nanti dulu tak habis cerita lagi. Sehari-hari siram ya Allah. Mana kena angin siram ya Allah. Rupanya rumput tak tunduk. Rupanya dia dah pesan. Dia dah pesan dengan yang mengali kubur. Tu dia kata lain kali sebelum tanam saya dah tanam nanti. Letak satu layer simen. Dia minta orang CIDB tolong. Letak simen. Lepas tu baru letak satu layer lagi tanah. Dia memang tak tumbuh rumput bawah tu. Mati terus lah. Kan? Tapi itulah dia. Saya pun sampai sekarang. Kan? dibesarkan oleh oleh ibu tunggal. Ayah saya meninggal dunia ketika umurnya tepat umurnya 50 tahun. Arwah ah, abah saya ah, dia meninggal dunia sebab hari ini demam kepala tiba darah dia darah dia naik tinggi dia masuk hospital tak nak beritahu mak saya dia cakap jangan beritahu mak dulu pergi klinik dulu Doktor cek darah dia tinggi. Ismail, you kena masuk hospital. You punya darah tinggi sangat. Saya sibuklah doktor. Lain kali masuk boleh tak? Jangan you kena masuk. Arwah hambah saya ni memang kelakar. Hmm. Dia pun masuk hospital. Kemudian baru dia kata, beritahu kat mak, suruh hantar kain abah. Mak saya datang bawa kain, bawa baju abah saya. Abah saya kata, dah lah jangan risau lah pergi balik nak berniaga esok kan. Jangan risau. Esok abah balik lah. Esok tu dia balik sebagai jenazah sampai ke rumah. Dia meninggal dia oh. pagi tu dah elok, darahnya dah turun. Pukul 10 pagi dia masuk dalam bilik air. Nurse tu sempat tegur pak cik, dah okey pak cik. Okey. Punya dalam bilik air tu, dalam bilik air lepas buang air masa dia bangun tu tiba-tiba kepala dia pembuluh darah dia pecah. Dia ni dia jatuh. Bukan sebab dia jatuh kat bilik air tu meninggal tu, tapi pembuluh darah tu pecah. Nah, ha, waktu sampai hmm. jenazah kat rumah air apa darah tak ada henti keluar dari hidung dia. Itu sebab bila kita buang air jangan tergesa-gesa keluar. Macam-macam jangan tergesa-gesa bangun. Perlahan, hmm. relax dulu baru bangun. Eh? Ha, macam tu. Dalam bilik air kan. Ha, main game dulu ke. <laughs> WhatsApp dulu kan. Kan. Tu saya kata dan ibu saya membesarkan saya membesarkan anak-anak yang lain semua kami lima beradik Alhamdulillah dibesarkan dengan cemerlang oleh ibu saya akhirnya semua besar-besar belaka <laughs> besar-besar ha, eh? saya semua Syamsul Amri Syamsul Fazli Syamsul Hafiz dan juga kembar lelaki perempuan Syamsul Hafizi oh, dan Syamira Hafiza keluarga kembar cuy hmm kami berlima dan semua berbual macam saya jangan risau <laughs> tak ada yang cakap lurus jadi ke, mak ni dia perlu ketawa saja tu saja ha, macam tu lah hidup kita ni sementara nak serius-serius sangat buat apa ya, ya, kan? jaga anak baik-baik insyaAllah kan? ada satu orang ni dia nak kahwin sangat dengan perempuan yang hidung tersepit <laughs> tu yang tersepit dia bunyi sengau tu Alah. Oh, dia dah Bila dia nak kahwin dengan perempuan tu, isteri ni pula biasalah orang perempuan kan dia dia memang emosi. Kau nak kahwin, wak, ceraikan saya. Mak kahwin dengan ceraikan saya. Dan lelaki ni, baik. Awak paksa saya, saya ceraikanlah awak. Anak dah besar-besar tu. Dan bila dia ceraikan isteri dia, isteri dia masa ketika itu dia lah dia cakap kadang oh, perempuan ni cakap aja sebab dia memang emosi kan terus sebab hmm, kuasa yeah. Ya. talak tak bagi kat perempuan <laughs> sementara je kalau ya. tak berapa kali sehari kami dapat tu kan saya cerai kan abang hmm. saya cerai eh sekali lagi saya cerai kan abang abang dan, dan tiga kali saya cerai kan sudah talak tiga cerai ya. cerai agaknya macam tu lah So dalam kes yang saya beritahu tadi Bila dia ceraikan isteri Anak-anak dia semua datang ke mak Mak jangan risau Mak fokus Ingat Allah banyak-banyak mak Kami semua ada Kami akan jaga mak Dia bagilah maknya Kereta Sebuah kereta Grand Grand Leviva Leviva <laughs> Bukan Levina ya. Bukan Levina Viva Viva <laughs> Cubalah dengar betul <laughs> Viva 660. Viva. Tapi kereta barulah, kereta bahasa tu baru. Kemudian mak dia setiap pagi pergi kuliah, join grup-grup pizza. Kan. Kemudian join grup marhaban berzanji, kemudian grup kenduri. Dia sibukkan waktunya dengan masa-masa dan anaknya setiap bulan bagi duit belanja. Anak lima enam orang bagi duit belanja dan maknya lebih tenang dalam hidup ayahnya bila dah bercerai bila dia hidup dengan perempuan yang hidung tersepit tadi <laughs> nak kakak aja dengar dia tak nak makan itu nak makan ni itu oh, jak orang tahu lah. akhirnya <laughs> akhirnya dapat anak kecil hantar pergi tadika tak ada siapa pun percaya tu anak dia hantar cucu ke dan akhirnya dia baru dapat tahu isterinya masa apa pun tak tahu hmm. masa tu baru ingat dulu susah-susah macam mana pun isteri gosokkan baju seluar kadang-kadang suar dalam pun gosok tak mana side dia pun tak tahu tapi gosok juga siapkan kelengkapan sepersalinan dulu petang-petang <coughs> siap air memang <coughs> gitu aja ya memanglah mulut orang perempuan bising sikit yeah. kan orang perempuan kan biasa saya ni mulut aja jahat ustaz <laughs> hati baik banyak lah kau <laughs> kalau dah hati baik mulut pun kena baik betul betul hati pun kena baik mulut pun kena baik jadi masa itulah dia rasa menyesal <laughs> dulu macam mana pun tetap ada siap dah sarapan pagi siap dah makan tengah ini Asyik-asyik makan kat kedai hmm. Asyik-asyik makan kat kedai dia nak rasa rindukan air tangan istrinya lepas tu sakit belakang aduh makan awak ni sakit sikit sakit sakit nak mati ke apa <laughs> Mister dulu Sakit belakang mana Itulah abang ni kerja kuat sangat Oh. Uh. Mak. Masa tu barulah dia tahu. Nah, ha, dulu masa ada kan dia tak jaga. Mula-mula dapat isteri tu ialah kau lah segalanya Ruth Sahanaya. Awal-awal ya. sumber ilhamku manbai meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih janazin dan akhirnya declare kaulah kekasih awal dan akhir <laughs> lirik lagu ini ya. bila dah kahwin baru tahu mulalah dia luka di luka ishima tajuk kan tajuk kan keliru ya. aja dan nurul tajuk ya dia rasa keliru kusut sangat dan akhirnya dia rajuk spider <laughs> kalau rela ku pujuk dan rajuk rahmat rela ku pujuk spider kalau rela ku pujuk tak apa akhirnya berpisah ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani <laughs> sebelum pergi sempat hai hai bye bye Ezri <laughs> tak tu cerita tu bila dah berpisah baru tahu betapa bernilainya isteri ni dulu tiba-tiba nampak isteri tu turun daripada kereta Viva tadi hmm. betul-betul kain Tiba-tiba dia cemburu nampak isterinya bergambar dengan Samsul Debat. Bekas isteri. Oh, itu ya judulnya. Ah, masa tadi dia mula lah hantar WhatsApp. Ah, akum. Akum. Ringkaskan Assalamualaikum Takum Singkatan Singkatan Isteri Bekas isteri ya, Walam Ya yeah. Ketne. Ketne. K-T-N-E. Ketne. Kat mana? Maknanya kat mana? Eh. Kan kat siap. Betul. Kat siap. Apa kecil? Ket ket ceramah. Oh. Sup ceramah. Siapa ceramah? Semsel debut nama aku berdekat. Iya masa tu dia kata abang rasa hidup abang kosong. Kenapa? Bukankah abang dah dapat apa yang abang nak? Ya. Yeah. Teruskanlah. Melu tak boleh tengok dalam muka abang lagi. Ha, ah, macam tu. Saya tak tengok drama tu. Saya agak-agak macam tu lah. Barulah Firdaus menyesal. Pergilah dekat D tu pergi pergi pergi. Ha, kan? Saya tahu saya tahulah ada saya tengok kat dalam gazette dia. Masa tu apa? Cukuplah bang. Saya tak nak fikir tak nak mending pening kepala. Saya fikir anak-anak je bang. Kalau bang raya besok bang nak datang datang lah. Saya tak halang pun nak jumpa anak-anak. Masa tu barulah dia tahu. Cik datang raya buat muka sepusin. tak tahulah sekarang badan dah tak sihat. Anak pula sang. Siapa suruh? Membuju Itu ya. realiti. Membuju. Ya. Allah bagi kekuatan. Tu sebabnya ada sebab namanya ibu tunggal. Kan, ibu tunggal ada sebab. Cuba tengok, nama ibu penting. Kita tengok, dekat sekolah-sekolah. PIBG. Persatuan ibu bapa, baru guru. Ibu guru, baru ibu, bapa ibu dan guru. Ibu pentingnya. Kata-kata Kalau boleh nak buang bapa tu takut jadi pig pula, PIG. <laughs> kan? Penting ibu tu. Kita pernah dengar, ibu jari mana pernah dengar bapak jari? Iya, <laughs> iya, betul. Ibu negeri. Ya, mana dengar bapak negeri? Ibu kota. Ha, ya. Ibu sawat. Bapak sawat tak ada. Ibu negara, bapak negara tak ada. Kan? Apa lagi? Apa? Ibu apa? Kan dah sebut. <laughs> Itulah dia. Bila tengok saya tak fokus. Tu no, salah tu. No. kan? Baru ibu aja di, <laughs> baru aja disebut dia. Ibu roti, bapa roti kenapa jangan jadi? Ibu apa lagi? Ibu kota, bapa kota tak ada. Jadi kita mengiktiraf dah ibu tu. Jadi buat semua. Saya nak bagi tahu tapi antar ibu ayam pula dah. Yang itu ada. Bapa ayam ada, nenek ayam semua ada. Jelas lah yang namanya hewannya ada. <laughs> Yang ada nenek ayam semua ada. Itu jelas ah, ada. Yang itu. tak elok tu ada. Ibu jari dia lagi. Ya Allah. Nah, tapi betul. Sebenarnya itulah Irfan dia beri kepada seorang ibu. Hebat. Engkau fokus. Merentasi masa dan waktu. Tetapi cabaran dia sangat besar. Hmm buat program berbincang dengan <laughs> Encik Habil. Abang buat program bersama isterinya cemburu. Abang baik sangat dengan ibu tunggal. Pergilah, pergi lagi, pergi lagi. Meeting lagi dengan orang tu. Pergi, pergi, pergi. Contohlah, contoh. Bukan Cik Habil yang ini, Habil lain. <laughs> Kan? Tapi betul, bukan senang. Ibu tunggal dipandang dengan pandangan yang pelbagai kan ini ini belum cerita lagi ibu tunggal yang yang memburukkan rekod ada ibu tunggal lain yang memburukkan rekod dia bukan minta tapi persona ibu tunggal ni berbeza dia tak pernah pun nak make up make up untuk orang lain tak ada pun tapi orang yang saya suka betul dengan awak lama Tentu kan orang yang dah lama kosong hatinya bila disentuh Allahu Akbar kena pula lelaki itu kena dengan adab dan budi bahasa kan? jadi kadang-kadang tersentuh juga saya faham saya ni siapalah yeah. saya ni sekadar mencuba kadang-kadang yelah saya fikir kalau saya tak cakap awak tak tahu langsung saya takkan dapat saya tidak-tidak ni biarlah saya suarakan hasrat hati saya kalau ada rezeki dan jodoh Tuhan izinkan dapat kita bersama kasih yang yang yang yang ibu tunggal ya dah 10 tahun ibu tunggal ni saya susah nak buat keputusan iya. bagilah saya masa eh <laughs> wow. oh, payah payah tapi sebenarnya sebenarnya dalam hidup kita ni satu je apa juga yang kita buat apa yang kita buat nak selamat ingat Allah banyak betul besarkan anak ingat Allah jaga anak ingat Allah ajar anak kita ni jangan ajar anak kita jadi kaya tahu dekat anak kita jangan ajar anak kita benci pada ayah dia jangan, ya. jangan ajar anak kita ni tentang perkara-perkara yang negatif sentiasa positif dengan anak kita cakap kat dia Allah dah tulis dah hubungan mak dengan ayah kamu setakat ini je. Tapi tidak bermakna kami tidak boleh bersahabat, kami boleh berkawan. Nak jumpa ayah pergi. Kadang-kadang ada, ada, ada ibu tunggal dan bapa tak kisah salah satu bapa tunggal, ibu tunggal yang melarang anak ni baik dengan satu lagi. Ya, ya. Pelbagai perkara diburukkan jangka pendek dia mungkin rasa macam dia menang tapi jangka panjang akhirnya dia akan merosakkan hubungan hmm, kasihan anak sih yang tu yang kita tak nak memang faham keperitan yang ditanggung kesusahan yang ditanggung tapi siapa kita untuk membalas kesalahan dilakukan oleh manusia siapa kita Tuhan bagi yang lebih baik anak-anak yang mendengar kata anak-anak yang ingat pada mak dia akhirnya bila kita dah tak larat kita dah tua anak-anak tanya mak mak macam mana mak okey ke minggu ni Along tak dapat balik hmm, tak apalah buatlah kerja mak okey je habis bila nak balik ni minggu depan insya Allah Along balik baik ya anaknya anaknya balik minggu depan mak kata je mak nak apa mak mak cakap mak madah mak madah madah eh? apa madah hmm ma ma madah mada apa mak cakapnya je makna apa mak teragak tu lah mak tengok cik midah tu dia dah tak pakai lagi dah ceret menjerit ni <laughs> ceret menjerit ceret menjerit itulah bila masak air tu kan <laughs> mak pun dah tak apa-apa dengar ni kadang-kadang terbakar-terbakar dah pukul tu dah tapi mana apa? Itulah mak tengok ada mesin air tu tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan hmm. terus panas. Mak ingat nak lah. Tahu tak? Jangan sebut jenama dia. Dia tak tajuk ceramah kita. Saya DB tak apa tajuk. Sebut. Yang away tu jangan sebut. Dengan uku jangan sebut. Jangan, jangan sebut. Jangan sebut. Sebab dia tak tajuk ceramah kita hari ni. Kalau dia nak sebut nama dia, tolong tajuk lah. Ha, macam tu. Nampak? Baik anak. Anak balik kadang ambil minyak. Siapa mana kaki mak yang bengkak tu. Picit. Aduh. Mak ni mak kesian tengok mak pun dah semayang kat kerusi ni kesian mak. Mak kerja kuat daripada dulu. Mak besarkan kita orang. Dah dah lah. Mak bukan apa. Mak tak boleh duduk dia. Mak ni memang sibuk sekarang ni. Nak pula mak jaga cawangan ni. Kan. Oh. Mak jaga pizza cawangan ni. Mak jaga. <laughs> Contohlah Contoh lah kan. <laughs> Mak kan? jaga minit mesyuarat. Mak yang kena, mak jadi excuse. Susah sekarang ni. Aduh mak ni. Cukup-cukup lah mak, biarlah mak sibuk. Tapi kaki mak ni tak tahu nak buat. Mak, susu kambing samsul debat kan ada. <laughs> Contoh. Contoh. Ternyata promosi. Ya. Susu kambing samsul debat, tak ada bau kambing mak. Memang bau samsul debat ada. Kan? Tapi itulah mendidik <coughs> anak tadi yang saya cakap kita dengar pun kan dalam doa kita rabbana hablana min azwajina zur eh? rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama doa yang dibaca hari itu bagikan zuriat ni yang jadi penyejuk mata hati dan juga membantu kita untuk berada di jalan yang jalan yang yang kuat di jalan Allah memang betul tapi inilah cabaran hari ini pada ibu-ibu tunggal Ibu-ibu tunggal nak keluar bekerja Anak-anak ditinggalkan Dalam masa yang sama didikan anak macam mana Anak-anak kalau dulu ayah kerja Mak boleh kat rumah Ataupun kalau dua-dua kerja pada masa juga lah Untuk sama-sama develop anak-anak ni hmm. Tapi bila dah jadi ibu tunggal Cabaran dia besar sekali Tahu tak cabaran paling besar dalam negara kita Dalam bab anak-anak ni apa Koma dia tanya soalan insyaAllah diam <laughs> cabaran yang paling besar hari ini adalah cabaran untuk membentuk adab dan akhlak adab. itu sebenarnya ini betul lah kalau kita eh, puan kalau kita tengok adab hari ini akhlak. boleh jumpa seorang budak yang berumur 7-8 tahun tanya Assalamualaikum makcik makcik sihat ke makcik dah makan ubat ke belum hmm. betul makcik ni dah minum ke belum kalau ada yang tanya macam tu kita tanya, eh pandainya budak ni. Anak siapa ni? Hmm. Betul tak? Susah dah nak jumpa. Anak sendiri pun belum tentu boleh cakap kamar. Mak, mak dah minum ke belum? Ya, yeah, perhatian. Dia minum dulu. Nanti pun mak masuk angin macam mana? Mak tak? Tak, susah nak jumpa lah. Sebab dulu kita daripada kecil. Daripada kecil kita dia ajar tentang adab. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya makcik Mak ada Ada makcik Makcik duduk dulu ya Saya panggil mak Tutup TV Panggil mak Mak janganlah lama sangat Cerita tengah sedap ni Dulu mana ada TV boleh rekod-rekod Macam sekarang Ya yeah, yeah, betul Betul tak dulu Lepas tu lalu depan orang tua Nunduk Tumpang lalu makcik yeah. Sekarang Pegang lah. lalu Benar-benar ya Apa yang dikatakan ustaz itu Memang nampak sekarang cik. Gak tahu kalau di Malaysia macam tu banyak juga, tapi di Indonesia duh miris gitu ya. Banyak banget. Betul. Sekarang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak ada Ada cik Ikut belakang Betul betul Ikut belakang dah lah rumah teres Tengah pula tu Ikut lorong lah belakang Ketuk-ketuk rumah India mana pula Kena kira balik semula dulu lain itu sebabnya dikatakan kalau nak mencari pokok berbuah pucuk elobek dahan berdaun kalau nak jadi insan bertuah duduknya beradab tagak eh bersantun hmm, datang cuba tengok adab orang sini punya hebat adab orang sini ya. nak tengok orang tu baik tak baik tengok adab tanda-tanda orang baik datangnya disambut baliknya diiris <laughs> ustaz apa orang ustaz <laughs> ustaz bila tak ada ditanya-tanya <laughs> bila ada disebut-sebut banyak kali nama dia siapa orang ustaz saya tak cakap saya pun. tapi betul adab tunggu dekat depan sana nak bawa masuk ke dalam nampak tak Bukan semua orang yang boleh tunggu kat depan tu. Yes, orang yang dah biasa menyambut. Cara dia selfie tu dah biasa sangat. <laughs> sekejap, sekejap, sekejap, sekejap, sekejap. Oh, memang cepat, tak lama pun. Tak sampai, not even 3 second. Tercecap, okey, cerita. Bayangan. Lepas tu dibawa pula terus sampai ke sini. Yang pendaftaran pun ada orang tertentu je jaga. Bukan semua orang boleh jaga pendaftaran. Yang lain tu berdiri dah macam ni dah. <laughs> tadi saya masuk tadi saya maafkan dah saya maafkan yang mengumpat, yang mengumpat tadi, saya lagi saya nampak aja saya lalu bukan saya tak dengar telinga saya tu yang tadi sebut ibu jari pun saya dengar kan ibu ayam saya dengar tadi umpat mengumpat saya dah biasa saya lalu tadi tingginya tinggi. Ha, tengok, tengok. Betul tak? Betul tak? Betul? Pasti ada, Jangan pasti. Ingat. Kami tak dengar. Lepas tu buka emas. Dalam TV nampak tua, kuah hajar betul. Ha, tengok. Besar ke lah tu. Mana betul ke tak betul? Tapi saya okey je. okay tak ada masalah. Saya tak minta dilahirkan tinggi macam ni. Mesti bagus ya. Adik-beradik saya semua tinggi. Adik-beradik saya semua tinggi. Hmm. Kan? Lepas tu saya rasa okey je. Sebab saya faham. Semua excited. Dan lepas ni tak ada masalah. Nak bergambar boleh bergambar. Tak ada masalah. Ya. Saya tak akan lari. Cuma kalau makanan dah terhidang, ha, saya pergilah makan. <laughs> Ya. Ada jamuan tak apa ni? <laughs> Ada kan? Ha tapi bagus semangat-semangat orang-orang tu orang-orang lama ambil gambar kadang-kadang saya dekat Mekah pun kadang ya Allah tengah dengan pakai kain ihram tu kan kita kali tiba tu kan dah sudah dah habis tu tengah tawaf aduh saya kata lepas tu bila dah menggambar kan ustaz turunkanlah kain tu pula nak ambil gambar BCG ni buat apa dia kata lepas tu bila bergambar ada perempuan dia pakai telekung boleh keluar daripada telekung tak padan dengan turun tak saya okey je saya okey je dia seorang je kalau begini mah biasa okay, semua, ya. semua, tunjuk ustaz. Masa dia tunjuk ustaz kat sini ni. Dia tak perasan. Tak, saya okey je. Yang paling saya tak boleh lupa saya ceramah dekat Rompin Pahang. Ketua kampung tu ajak bergambar. Semua ketua kampung ni lelaki duduk depan. Yang makcik-makcik tu berdiri dekat belakang. Tapi tiba ada satu makcik tu bersuara. Precise dia. Saya tanya makcik tu. Apa pula precise pula makcik? alah yang macam ni macam ni tu itu freestyle macam ni tapi dia confident orang tengah senyap dia seorang freestyle tak apalah janji ada bunyi janji dia <laughs> mentalnya bagus itu ada orang kadang sampai kejar saya kejar saya kata itu biasa <laughs> bentuk adab. Memang bagus eh? Ada yang tanya, "Ustaz, saya nak minta izin bagi kalau kita ambil gambar boleh?" Ya, boleh. Sopan sopan. Ambil, ambil gambar. Ambil gambar rami-rami. Kemudian crop tengah berdua. Buat wallpaper. La ilaha illallah. Lepas tu share, "Mengapakah hatiku berdebar?" Aduh, susah betul. Ya, contoh lah, dia contoh. awal eh. Ambil, tak apalah, ambil gambar tak ada masalah, okey je. <laughs> Di crop dong. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena happy-happy macam ni lah. Tetapi, dalam masa yang sama saya faham. Dia kalau sebenarnya, lagi kuat gelak ni, maknanya dekat luar lagi kuat dia menangis. Betul, orang yang kuat ketawa, dia kuat menangis. Eh, itu benar sih. Hidup di luar benar, stres, benar, ya. betul. Tapi jangan kita patah semangat. Kuat semangat menghadapi cabaran kan? kuat semangat menghadapi cabaran kita tengok macam mana hidup kita hari ini nak besarkan anak-anak dengan tahap anak-anak kita ni diancam oleh ancaman teknologi ancaman media anak kita tiktok orang Sarawak yang bukan Islam ramai panggil saya eh otak tiktok kata apa hal pun akaun tiktok tu semua tim saya yang buat saya tak tahu kan ya memang sih hmm. di Apalah, tiktok ustaz TikTok, terkenal TikTok ya. lah. ya. kan baguslah mudah-mudahan terbukalah hatinya kan ha. betul ya nak didik anak-anak kita bukan senang tapi memang adab adalah perkara yang paling utama jaga adab itu sebabnya Imam Malik kata apa biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab didik anak semua pasal adab Nabi pernah sebut dalam mendidik anak tak takdibu auladukum bisalasati asyak dia. Didik itu Nabi sebut tak dibu. Maknanya didik dengan mengadapkan, adapkan anak-anak kamu dia kata. Adapkan anak-anak kamu itu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kalau sayang Nabi pertama dia akan selalu sebut nama Nabi. Ya, ya selawat banyak-banyak. Betul betul. Faman ahabba syai'an aksara bi zikri. siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu. Kan dia sebut nama-nama orang tu sebab dia sayang kat orang tu. Isabella adalah Sepia. kisah cinta dua. Tengok, dia sayang kat Isabella. Fiona, Fiona. Apa lagi? Oh Fatimah Sayang dekat Fatimah Siti Haida Zalika Zalika Zalika Sayang dekat Zalika apa? Amalina. Amalina ya. Sayang budak India lah, tu budak Melayu tu kan? Apa lagi? Oh Nabila kan, Nabila <laughs> apa lagi? Gak ada cowok. Suzana, marilah sayang adik. Apa kan? Norita, ada tak ada? Norita belum ada, belum ada. Samsu demat lagi tak ada. Maknanya sayang. Jadi kalau sayang Nabi, kita selawat banyak-banyak. Ya Nabi salamun alaik. Mendoakan kesejahteraan Nabi. Ataupun Sallallahu ala Muhammad. Ataupun Al-Fasallu ala nabi khatamur rusulil Kira. Asik dengarnya ini sih. Ahmad al-Hadi Mendayu-dayu ya. Mana dengar tak lagu tu? Dia ada lirik dia ngawi ti engson iki syira Ini Jawa kan? Kelawan muji maram pengera ya, Kang gawe langit bumi ne Pernah dengar tak lagu tu? Dai dai suara Faham ya. tak? Oh. Saya pun tak faham. <laughs> Sekedel hafal je. Itu Jawa memang selawat ya. syair Jawa. Cari dalam YouTube. Jumpa. Memang sedap. Ha, bunyi dia macam bunyi irama Cina sikit tapi sedap. Ha? selawat dan nabi sebut apa inna aulan nasi bi yaumil aksarhum alayya salatan orang yang paling baik di sisi kepada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku jadi bila balik rumah buka pintu Allah masya Allah sayyidina Muhammad baca hari itu anak Allah masalah ala sayyidina Allahumma salli Allah masalah Allahumma salli ala sayyidina banyak bercawan Allahumma salli ala sayyidina anaknya lapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah masalah. selawat betul doakan yang baik-baik kan 10 kali apa sekali kita selawat atas nabi Sepuluh kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita kena selawat Ya. Kemudian disebutkan al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang paling kedekut adalah bila kedekut. sebut nama aku dia tak selawat. Kedekut. Kedua, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Sebab akhlak Nabi ada khuluqil Quran, akhlak Al-Quran. Itu sebab kena bagi eh, perkara-perkara yang baik. Anak salam cium tangan mak dia. Allahuakbar baiknya anak ni lalu depan sopan contohlah katalah saya dengan beberapa lelaki <laughs> satuan mahabbah ni kita orang tubuhkan satu NGO untuk membela nasib ibu-ibu tunggal seluruh Sarawak. Sarawak. Sarawak. Anak yatim pun tak tolong. Tolong ibu tunggal lah. <laughs> Nama persatuan tu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Cik Habil hari Kita orang buat. ya. Benda yang baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Buat program hari ini. Bincang dah berapa minggu dah. Bincang Samsul debat nak datang. Hmm. Ha. debat nak datang ni, bincang. Macam mana nak buat? Dekat mana nak buat? Kita kena buat dewan yang besar sikit kita buat tempat yang okey. Dia suka makan apa? Tak ada siapa tanya. <laughs> tak ada. Tak ada siapa tanya. Tapi saya ialah faham. Redha. Macam tu lah kan. Contoh lah kan. Berbincang, berbincang. Benda baik. Dia izin oleh Allah, niatkan Allah. Jadi saya dengan beberapa orang termasuk Cik Abil bincang apa benda nak buat. Benda baik, dia izin oleh Allah, tapi niat kena Allah tu penting. Tapi kalau tiba-tiba ada di kalangan ahli tu dia cakap, "Cik Abil, saya yang penting dapat tapi dapat ambil gambar jadilah." Gambar Cik Abil dengan Masam Serbat ha, masuk dalam Facebook. Hmm. Maka dia mungkin dapat pahala tapi taklah sebanyak pahala ibadah yang sepatutnya kita boleh dapat. Ataupun Cik Habil bagi tahu Samsul Debat dan semua rumah ibu tunggal yang terakhir ni semua orang tak payah pergi. Saya cover. <laughs> Apa hal si Habil nak tinggalkan kita? Rupa-rupanya ibu tunggal yang tak terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Mukanya tu sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patutlah dia tak nak bawa kita. Contohlah. Contoh tak si Habil tak macam tu. Eh? Contoh. Jadi kalau caranya tak betul pun tak dapat kali ibadah. Terjatuh. Itu sebabnya orang perempuan Tuhan bagi peluang untuk berbakti untuk orang kata beribadah masuk syurga cukup senang oleh lah, orang perempuan ni cuma kadang-kadang ni lah orang perempuan ni emosinya tu cepat mulutnya tu sampai dulu hmm, kadang-kadang kadang-kadang hmm? orang perempuan dengan orang lelaki beza beza yang lelaki ni kadang cakapnya tak banyak <laughs> cakapnya tak banyak sebab dia malah nak cakap lah kadang-kadang orang perempuan kalau buat baik jangan ungkit banyak-banyak rugi bila ungkit malaikat padam <laughs> macam suami isteri boleh bergaduh orang perempuan banyak ungkit ya yeah, ya yeah. ya sampai hati abang dan macam-macam saya buat untuk abang padam semua masak untuk abang pakai makan buah pala masak padam pala masak padam padam padam saya buat air kopi O tiap-tiap petang nak mati nak minum air kopi O buat kopi O padam pala buat air kopi O padam Bantu saya nak malam nak mati sangat Picit, picit, picit semua ha? Padam, padam, pala picit, padam Kain berapa bakul lipat sehari ha? Habis setiap hari, habis Yang paling teruk tu, paling rugi Saya lahirkan tujuh anak tu ah. abang Rugi, jangan ungkit Tengok orang lelaki, mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa-apa apa pula aku nak ungkit ni tak ada pula diam aja lah semua dah diambil ya yeah. tapi itu sebab itu bezalah tapi memang lah. tapi saya tak kata semua keadaan macam tu tapi still saya kata tugas membela anak hari ni bukan senang dulu zaman dulu didik anak TV mula pukul 5 pukul 11 dah keluar negaraku Kan? Kalau buka TV pukul 3 petang, nampak garisan, nampak jam je. <laughs> Iya, dulu-dulu seperti itu, cuy. Jam dengan Aduh. itu, ya. Gen Y tak tahu tu. Gen X, Gen Y tak tahu. Yang orang lama je tahu. Iya, saya dapat itu, Zaman cuy. Puan Norita dulu lagi lah. Buka pintu TV tu. <laughs> Nak tukar channel pusing ke letap. Letap. Salah Syah Zakaria baca berita sengit ni. Sari berita penting pada hari ni. Maka hari ni kita oh, tegak balik. Ah, tegak balik. Dia punya siaran terganggu kan. saya saya masih dapat itu je. TV yang dibuka tu tak tak tak tak tak dengan yang di di dipindahin siaran itu seperti itu Ji. Kalau korang uh, pernah melihat itu atau memang dapat TV itu berarti <laughs> kita semuran gitu Ji. Seangkatan Halo. kita Ji. Masa ada TV 3 baru gambar berkilat sikit, cantik sikit. Pun mana ada TV 24 jam? Hari raya je baru 24 jam. Oh. <laughs> Tu tak ada. Apa? Mana oh. ada? Ha, jadi dulu tak ada TV, ada malam. <laughs> salah saya sebut, salah. <laughs> <laughs> Contoh. Tuan-tuan. Kita tengok dulu TV. Ada berapa butang aja. Tekan satu. iya. Yeah. Timbul satu, tenggelam dua. Tekan Betul. dua, tenggelam tiga. Tekan satu, tetap, peletak, peletak. TV satu, TV satu. TV dua pun TV satu. TV dua. Tekan tiga pun TV satu. Tekan empat pun TV satu. Lima kan baru dua. Nak tekan, nak pakai pasang video, tekan kosong. Lepas tu dulu mana ada remote? Yang enggak ada dulu, cik. Kita jadi remote. Tekan satu. Ayo, ayo, ayo. Dua, dua, dua, dua. tak? Kena suruh ya. Dulu, mana ada TV drama bersambung ni mana ada? Kalau drama bersambung pun drama Cina. Ya dulu-dulu. Drama ya. Cina pun pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7 sebab dia takut kacau maghrib orang Melayu. Di Semenanjung lah. Di sini Kalau 6, Indonesia, 45 drama, drama maghrib. Kan? Sekarang tiba-tiba drama Belum Melayu sih. pula waktu maghrib. Heran betul. Tapi saya tak suka tengok drama Melayu tu. bau nak tampar bersambung. <laughs> Lepas tu semua bincang. Kau rasa penampar dia tu sampai tak? Kenapa kan? Dan pelinya biasa tu enggak enggak enggak sampai gitu ya. Biasa tu tamparannya enggak sampai gitu. Dulu dengan sekarang beza. Dulu hiburan apa yang ada? Ada video, kemudian ada CD, kemudian ada DVD. Oh. Hmm. hanya semua dah tak ada Dah enggak ada sekarang. Sekarang dekat telefon ni boleh tengok semua. Betul boleh tengok ceramah Samsul Debat yang pagi tadi boleh tengok yeah. petang ni pun boleh tengok tapi ada satu yang kita kena terapkan pada anak-anak kita itulah dia saya kata tadi nilai-nilai adab yeah. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab saya tengah duduk dengan Cik Abil duduk kat kedai kopi tiba-tiba lalu seorang anak dara atau ibu tunggal mm. dia lalu tumpang lalu bang terangkat kopi hangat langsung tanya itu pertanda bahwa Ustadz apa Ustadz mungkin ini jarang mendapatkan apa nama sapaan seperti itu ya Tunggu. kita ulang di situ Cik Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada saya tengah duduk dengan Cik Adil. <laughs> Duduk kat kedai kopi. Tiba-tiba lalu seorang anak dara atau ibu tunggal. Dia lalu, tumpang lalu bang. Terang kat kopi Langsung tanya, Cik Abil, anak siapa tu? Tumpang lalu. Tumpang lalu. Ya Allah baiknya. Kita tak tanya dia kerja apa. Tak tanya persatuan apa dia masuk. Pizza cawangan mana. Tak tanya. Tapi kita tanya anak siapa sebab Adam. Contoh Puan Nurita tengah duduk kan. Tengah duduk dengan Duduk cikgu kencing dulu. Aduh, sorry, sorry cuy, aduh. Kok tiba-tiba langsung mau kencing gitu. Oke, kita lanjut ya cuy ya. Dengan Presiden Pizza dan mantan Presiden. Jangan main-main pizza pakai presiden tau bukan pengerusi tau. Presiden. Kan tengah duduk-duduk tiba-tiba lalu ada satu kereta mewah berhenti depan kedai. tintin, tin Dia buka ni. Weh. Rumah pun ada mana? Itu yang berlaku tak sekarang. Ada ya? Kalau macam mana pun Puan Norita pun jawab Entah tak tahu pergilah tanya orang lain Kami tak tahu Kami asyik tahu <laughs> terlupa pula <laughs> kami asyik tahu kenapa dia cakap sebab apa sebab tak ada adab ya. tapi orang yang kalau ada budak-budak muda nak kahwin dengan anak kita tengok adab dia kadang-kadang waktu nak melamar memanglah sebelum kahwin elok semua ya betul Assalamualaikum makcik Ya Allah Saya boleh tengok makcik ni Lembut hati saya Ni bahagia ni budak ni Saya <laughs> tinggal mak saya Makcik sihat eh Allah baik Makcik sedap betul air ni Dia minum air tu habis Air kosong pun sedap makcik Nak Itu air basuh tangan tu Habis minum Habis Air kosong pun sedap makcik Nak Itu air basuh tangan tu Habis minum Memang sebelum kahwin macam tu Lalu depan orang tua bukan menunduk lagi menyalap, Dah macam mulak gonggok dah Salam cium tangan berjilat ni. Oh, ya Allah, Allah, ya Allah. Lepas tu dia tanya, Makcik, oh, ah, saya nak tanya sikit. Tanya lah, tanya apa dia? Zohor dah masuk belum? Ya Allah, baik. Pukul 10 dia tanya. Ya Allah, Akbar. Saya, saya tertawa banget melihat ini kerana. jujur aja cuy <laughs> saya juga macam itu dulu gitu ya, waktu masih pacaran gitu ya. Kalau ini apa adab itu kayak terlalu berlebihan ya kepada ini ya. Eh, <laughs> ya mama dari eh, apa namanya pacar-pacar kita gitu ya dulu gitu. Baik. Pukul 10 Ya Allahu Akbar. Melampau tu. Melampau ya Jangan. tu sebabnya saya kata kalau nak bawa calon. Ah, calon suami ke calon isteri. Jangan bawa pergi rumah bapak saudara, mak saudara yang anaknya kecil-kecil, baby-baby tu jangan buat lagi. Memanglah comelnya, ya Allah, comel. You suka baby ke? I dah lama suka baby. Tak sabar lah nak ada anak sendiri. Cik, yang yang yang mak ke? itu tak mencabar bawa dekat rumah pak saudara mak saudara yang anaknya tak reti duduk diam situ cabaran sebenar dia boleh jadi mak boleh jadi ayah ke tak bila dia rubab dia langgar biarlah budak kan bab berdarah ni ala sikit je ni sikit je sikit je ha, tu boleh jadi tapi bab <laughs> nasib baik rumah kita ha, <laughs> Oh. Kan. Kalau rumah kami orang siap. Betul kan? Macam itulah agaknya kan. Betul. Adab ni bukan boleh direka-reka. Nampak? Cermat dia, cara dia. Betul? Kan? Nah, macam ni lah tadi kan? Semua tanya saya. Macam mana Ustaz? Ustaz okey. Ustaz lama dah di Sarawak. Ha, tengok penerita tanya saya tadi. Bagus dia. Hmm. Kan, tengok, tengok, tengok, siap dah kursi. Saya tak boleh nak duduk kursi macam ni. Saya boleh camah, saya tak boleh duduk kursi macam ni. Sebab <laughs> saya tinggi. Bila saya duduk kan semua. Lagi satu, saya macam menyangkung bila duduk tu. Biar saya berdiri, semua orang nampak kan. Ha, dia tahu dah. Adab dia apa? Adab dia kita alu-aluan baca dulu nama. Nampak? Ini adalah salah satu program yang namanya ramai betul saya sebut tadi. <laughs> Puan Nurita, Wakil Ketua Pakai Eksekutif Cik Mahmat Habib, Puan Haji Salma, Puan Anwar Azlina, Puan Haji Aisyah Idris. Tapi dah caranya orang sini adab kena ikut. Betul. Betul. betul. Di Brunei lagi pula. Kalau baca senarai nama VVIP, dua muka suat lebih. Itu <laughs> oh, banyak ha, banget. Ya. Saya, saya pernah bagi taklimat tentang menghormati debat. Kan, menghormati dia. Debatan dan pidato. Semua betul. Jadi apa pun adab. Ajar anak kita tentang adab. Bila anak kita umi adab campaklah ke mana pun Dia akan jadi baik Betul Dan begitu juga Dah bagi adab Barulah dia dapat ilmu tu Dia akan dapat dengan sempurna dan baik Adab kena bagi dulu Hormat orang tua Nampak orang tua jangan cakap kasar Cakap dengan baik Nampak tabung jangan senyum <laughs> Bagi sumbangan Nampak orang susah tolong Ajar anak kita basic menyebut Betul Jangan senyum. Adab ni tak boleh direka-reka. Tengok Nabi macam mana. Nabi kita kan. Ada orang tu duduk. Orang tu badan dia besar. Tengah sonok sahabat ni. Tengah sonok bercerita besar. Dia tak sedar. Dia himpit kaki Nabi. Nabi ni jaga adab Nabi biar. Sebab Nabi tak nak tegur dia. Kalau kita dah lama tegur. Kau nak cerita tu lagi. Kau himpit kaki Nabi. Tak. Nabi senyap. Nabi biarkan sebab Nabi tak nak potong. Seronok dia tengah bercerita. Bila dia dah habis cerita perlahan-lahan Nabi tarik kaki dia. Bukan ditegur Hanya, ya, Nabi tapi ajar. ditarik. Cara Nabi menegur isteri cukup beradab. Dia panggil isteri dia, "Ya Humaira, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan." Uish. Ya. Orang lelaki kenalah buat macam tu dengan isteri. <laughs> "Wahai pipi." tak apa pipi kau ni tak tahu. Tak tahu lah warna apa tak tahu. Kan? Wahai pipi lebar, tiga segi, empat segi tak ada. Kan? Lemah lembut. Dia sebut-sebut. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah tengok isteri Nabi panggil suami dia dengan penuh adab? Panggil dengan adab lah. Hmm, tapi tak payahlah panggil, panggil jawatan kan. Isteri Cik Abil tak boleh. Ha? wahai wakil ketua pegawai eksekutif tak payahlah kan <laughs> wahai suamiku janganlah pangkat kerja tu wahai suamiku jadi ya Rasulullah ada apa Rasulullah masa kita kahwin-kahwin dulu ingat tak kita makan bersuap ingat ya Rasulullah kau suapkan aku dulu Nabi kata Nabi dah tahu masakan tu masin Nabi boleh suruh isteri tu akhlak Nabi suruh suap lagi dan bila suap Nabi tak buat muka hmm. masin pun hmm. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. 40 kali Nabi sikit kunyah. Nabi senyum. Sekarang bagi pula abang suapkan kamu. Bergeras. Bila suap aja, langsung dicapai pinggan bawa ke dapur. Bola dia faham maksudnya mas. <laughs> Suami hari ni, sini. <laughs> Ya, ya, ya. Sini. Apa yang kau nak? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa? Rumah darah aku ni Adab. Bersama dengan isteri susah dan senang. Adab. Berapa ramai suami yang tak temankan isteri melahirkan anak? <laughs> Aduh. Saya kata momen yang paling rugi sekali. Temankan isteri. Kan? Apa alasan orang lelaki tak teman? Begini, saya kemarin itu waktu uh, ini istri melahirkan kita kayak dilarang gitu ya. kita dilarang masuk ke itu saat dioperasi gitu cuy atau kenapa ya harusnya kan kita menemani istri gitu ya kita, tapi buktinya kita dilarang ya takut darah cuba tanya dia siapa yang menyebabkan berdarah tu tanya dia Takut dah. Okay, kan? Temankan isteri tu. Saya pesan kepada orang lelaki. Kalau temankan isteri, temankan anak tu, pandang. Pergi pergi pandang muka dia tu yeah. sebab belum pernah lagi perempuan melahirkan anak darah keluar kat muka <laughs> ya. sakit bang tak pernah lagi dan jangan salah cakap masa dalam labor room jangan salah cakap sabar sayang sabar sakit bang sakit bang sabar sabar sakit bang abang tahu mana abang tahu dah kena marah abang dah tahu dia tak pernah beranak dia kata dia tahu pula sabar sabar sayang sabar dan bila lahir je anak barulah suami tu faham betapa perit yang nak melahirkan anak ni sakit seorang perempuan melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak aduh gimana menitis air mata seorang suami lalu dikatanya pada istrinya sayang <laughs> sudahlah tak salah beranak lagi Abang takkan seorang je anak kita Abang tak sanggup tengok sayang sakit macam ni Abang Takkan anak kita seorang Sudah abang kata sudah Bagi orang lain Kau cakap macam tu terbuka balik jahit dia tu sama memek. Ha. Tadi abang gurau aja abang gurau aja. Terbuka. adab dengan anak-anak kita. Adabnya dengan Quran. Adabnya ajar tentang akhlak, ajar dia tentang tentang Nabi, ajar dia tentang bagaimana tentang bahagia. Jangan diajar anak-anak kita tentang kaya. Hmm. Ah, ini Jangan diajar juga, tentang wang ringgit. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar. <laughs> Oh dia pakai timer eh? Bikin mati. Baterainya kali. <laughs> Kerana satu hari nanti kita akan sedar. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul. Hari ini baru kita tahu. Itu sebab saya kata tadi, kenapa seorang lelaki boleh menyesal nak kembali pada isteri dia. Sebab dia tahu. Soalan akhir yang akan ditanya adalah... <laughs> Story ni. Hmm. Soalan yang akan ditanya adalah... Ganti mic lah. baterai ini cuy <laughs> salah okay, soalan yang ditanya adalah adakah kamu bahagia orang dulu-dulu tak ada kereta pun rumah buruk aja. meja marble mana ada bukan marble marble <laughs> marble atas tikar aja makan tapi bahagia Jangan oh, makan bersepah-sepah Anak adik ni makan bersepah-sepah Tak apa Dah sudah tu maknya kibas Bagi makan dekat ayam Bagi makan dengan itik Tak ada salah Sekarang meja dah mewah Meja mabla Tak pernah dah, dah, dah, dah, dah Jangan makan dulu Nanti bersepah Nanti tunggu mama suap Nanti mama suap Tak makan sama Mana nak dapat adab tu Orang dulu-dulu pinggan dengan cawan suami beza dengan sepanjang cawan orang lain. Sebab apa? Adab. Anak balik daripada main bola sepak. Sampai ke rumah, penatlah mama, lah Pergi ambil tu cawan tu, ambil dekat sinki Ambil air nak cawan, pegang cawan. Ni cawan ayah, letak balik. Ya, ya. Ambil cawan, sebab adab. Disegan ni. Disegan. tu lagi teruk, sumbing, maka lagi bongsu yang dapat. <laughs> Pecah-pecah dah pinggan tu. Kalau makan sup tu kena tampung, takut bulu, takut bocor. <laughs> Yang kaleng itu. Ha. Hari ni susah sikit pun tak nak. Apa pun tak nak. Ajar anak kita walaupun susah tolong mak dia meniaga. Saya tolong mak saya meniaga. Macam-macam kuih buat kuat-kuat kuih karipap, gintil, gintil kuih karipap kita ni apa hmm, klaim kuih karipap tu. Saya boleh katakan paling cantik lah laki klaim. Betul, gintil kuih karipap tu cantik. Buatlah pertandingan nak tengok. <laughs> Tapi tak sempatlah belajar buat kuih celorot. Apa kuih celorot? Kelupis. Tak pernah lagi lah. Kan? Tapi buat kuih lupis, buat apa? Buat nasi lemak, tolong mak saya. Bungkus nasi lemak. Belajar. Sebab rupa-rupanya dulu saya kata apa tau? Pukul 5 pagi dah kena bangun. Kena golek-golekkan gula donat tu. Donat tu kena golek kat gula tu. Bagi dia sejuk depan kipas. Oh, sejuk. Saya kata apa? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Saya kata. Betul saya cakap masa tu. Masa tu dalam hati, kawan-kawan aku semua sedap tidur lagi. Dia tak payah bangun membuat kuih. Rupanya, itu nak mengajar saya tentang hidup ni. Betul. Kau tahu, sekali, mak cik. ayah kita susah dulu macam mana. Hanya orang yang pernah susah tahu naikmat senang. Betul sekali. Orang yang tak pernah susah, dia akan rasa sedikit aja ujian tu susah sangat lah tu. Ya? Jadi jangan kita putus asa dalam hidup kita. Gitu cantik dipandang bulan mengambang bulan mengambang terang di awan kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan begitu juga hidup kita ni biarlah penuh dengan hikmah percaya ada hikmah hikmah di sebalik satu perkara tanam tabu di tepi rumah cabut ubi sampai ke kalau hidup penuh dengan hikmah selaut garam terasa tawar dapat kita atasi masalah pengen banget seperti itu ya tapi Belajar. susah nak selamat dalam hidup pesanan saya lah kepada semua khususnya ibu-ibu tunggal pesan saya ada lima perkara ini dalam hidup insya Allah kita akan bahagia pertama sabar sabar je biarlah orang cakap kita macam-macam orang cakap akhirnya Tuhan tunjuk bila bercakap sudahnya dia datang minta maaf balik dengan kita tak perlu nak balas-balas, jangan, jangan jadi. Lepas tu jangan nak belum lumba bergaduh dalam media sosial, jangan. Jaga akhlak gitu. Tak payah nak kata hafal oh, itu lah yang terjadi sekarang. Baju, tak payah. <laughs> kan tak ada adab tu, kan? Yang tu tak ada adab. Eh? Sabar banyak-banyak. Yang kedua, syukur. Syukur Tuhan bagi kita kekuatan, kesihatan, bagi kita ruang dan peluang untuk lebih berjaya lagi buat jangan bagi alasan dulu masa saya bekerja sebagai pengarah undang-undang legal advisor di Seremban dulu kita ada satu program satu projek bantu ibu-ibu tunggal yang mana kita hantar polybag siap dengan benih dengan baja ibu tunggal ni sebab banyaknya ibu tunggal yang muda-muda jadi dia nak keluar takut anak tak ada siapa jaga nak hantar pengasuh mahal so kita hantar 100 polybag dekat rumah jadi dia kena siram hari-hari itu je kerja dia bila tumbuh je benih tu kita akan beli RM10 satu polybag 10 kali 100 berapa? <laughs> seribu kadang-kadang ada yang sampai dua, dia nak 200 bag kita bagi dia siram 200 dapat ribu. Itu perancangan kita dalam program salah satu projek Local Agenda 21 dan juga projek pembangunan kemiskinan luar bandar dan bandar. Tapi apa jawapan Ibu Tunggal ni? Susahlah tuan, bagi duit senang. Tak ni realiti. Sedang kita dah, kita dah bagi jalan. Tapi nak senang lagi. Itu masalah. Yang tu kita kena buang. Manjadda wajada. Pepatah harap sebut, siapa berusaha dia pasti berjaya. Jangan risau. Apa yang Tuhan bagi tahu dalam surah An-Nisa ayat 100 wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira sa'a. Barang siapa yang buat sesuatu perubahan dia niat di kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Amin. Yang ketiga, tawakal. Kita dah usaha, tawakal, serah. Kadang kita buat ni jadi, buat ni tak jadi. Tak apa, buat aja. Usaha, serah pada Tuhan. Lakukan. Macam Syed DB ni biasa kontraktor lah kan. Kan? Tanyalah Cik Abil. Berapa ramai dia kata dia nak jadi kontraktor sebab nak jadi kaya? Salah. Kan bagus kalau dia kata khairun nas anfa'hum linnas. Sebab baik manusia masih memberi manfaat orang lain. Saya nak jadi kontraktor ni sebab saya nak dapatkan ilmu. Dapat ilmu mudah-mudahan dengan tindakan dan perbuatan saya, usaha saya buat dalam kontraktor saya dapat memberi kesenangan pada orang lain. Betul. Saya buat program My House bersama TV Hijrah. Program My House bersama TV Hijrah repair rumah orang-orang susah. Bukan semua kontraktor dapat buat dengan baik ada beberapa kontraktor dia buat tak untung semalahan dia tambah duit dia sendiri sebab nak bagi rumah orang miskin ni sempurna dan akhirnya rezeki dia makin melimpah ruah pelbagai projek masuk dekat dia tawakal pada Allah percaya rezeki Allah tu ada ini saya setuju ini yang keempat adalah redha redha kita akan bahagia yang kita risau Tuhan bagi ni redha Tuhan bagi redha. Saya datang ceramah. Saya bukan tak tahu pun kadang orang bayar berapa. Kan? Redha. Kan? Kalau bayar RM50 pun saya datang. <laughs> Tapi itulah sekali tak datang lah pasal. tak <laughs> ada Tak, redha rezeki Allah ada. Jangan risau. Dan begitu juga yang kelima ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas ikhlas tu maksudnya apa berbuat sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. balasan imbalan. wa imma terima kasih pun tidak diharapkan dan tanpa mengharapkan balasan tu kita kena faham kita tidak mengharapkan balasan manusia ingat kita tentu mengharapkan pahala Tentu tak ada masalah Tapi mengharapkan balasan manusia Aku buat ni mudah-mudahan dapatlah dia bagi aku ni Dapat dia bagi aku ni Kita akan kecewa Imbalan Ibu-ibu tunggal dalam ni dah tahu tak betapa peritnya hati ni Bila menanggung keadaan perasaan mengharap pada manusia Akhirnya dikecewakan Berharaplah kepada Allah Allah akan bantu kita Harap pada Allah kita buat ni tak berjaya. Tak apa, yakin. Berharap pada Allah, Allah bagi rezeki lain. Tuhan mungkin tak bagi kita suami mungkin. Tuhan tak bagi, tak ada ganti dah suami kita lepas meninggal dunia tu. Tak adalah yang baik boleh gantikan dia. <clears throat> Tapi Tuhan bagi kita rezeki anak-anak yang baik. Yeah. Tuhan bagi rezeki anak berjaya. Kita ibu tunggal, anak tu boleh pegang kertas SPM 9A. Rezeki. Allah bagi anak tak menyakitkan hati. Walaupun dia tak pandai sangat, tapi dia pandai cari duit nak bantu mak dia. Tuhan bagi rezeki melimpah ruah rumah kita sering kali didatangi orang ada je orang datang setiap hari kita pun jamu orang tu makan saudara mara dan sebagainya tu tak termasuk yang tin tin tin <laughs> tu tak termasuk dan doa kita sering kali dimakbulkan itu rezeki ikhlas berharap pada Allah Subhanahu taala jadi saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu tunggal semua dan semua yang ada dalam dewan hari ini dimurahkan rezeki oleh Allah Taala. Amin. Dengan segala kebaikan. Amin. Amin. Dipanjangkan umur dengan segala keberkatan. Amin. Panjang umur wajib si tengok ini je. <laughs> Itu sebab panjang umur dengan dengan segala kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Amin. Amin. Amin. Jadi rasanya cukuplah setakat itu jadi insyaAllah ya? oh, tuan-tuan ya. perempuan sekalian bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa amin budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan kalau ada silap dan salah dikata tidak dicaci jangan tenang-tenang air di laut sampan kelok mudik ke tanjung hati terkenang mulut menyebut okay. Okey cik, akhirnya selesai juga ya eh, dakwa atau motivasi ya ceramah motivasi dari Ustaz Syamsul Debat untuk video kali ini cuy. Dan menurut saya gini cuy, salah satu ya faktor mengapa Ustaz uh, apa namanya semangat untuk uh, berceramah itu karena yang datang mendengarkannya itu banyak gitu ya. Karena ada beberapa yang saya dengar apa namanya saya reaksi video Ustadz ada yang memang eh, nggak uh, terlalu dapat feelnya karena yang tengok atau yang datang mendengarkan ceramah ustadz itu sedikit gitu ya. Jadi penting juga ya sebenarnya cuy ya. Kita menghadiri uh, ceramah ustadz di mana-mana pun itu cuy supaya ustadz itu lebih apa namanya bersemangat gitu ya untuk memberikan kita itu uh, suatu hiburan contoh hiburan untuk buat kita tertawa memberikan kita sebuah pengajaran itu salah satu faktor menurut saya ya, selama saya mereaksi video-video Ustadz, itu salah satu faktor yang paling penting sih sebenarnya cuy. Dan yang saya suka di sini karena Ustadz lebih ini ya e, membawakannya itu dengan santai, santai. Walaupun eh, sudah sering saya tengok gitu ya, tapi Ustadz merangkumnya itu lebih e, enjoy. Yang terpenting adalah ekspresi Ustadz. Itu yang saya suka gitu ya. Ekspresi apa ekspresi Ustadz itu apa ya? kayak nggak hilang gitu ya walaupun sudah berapa kali saya dengar ceramah itu atau perkataan itu tetap membuat saya itu terhibur gitu ya dan saya harap banget ya eh, video kali ini itu bisa memberikan kurang sedikit eh, apa namanya pengajaran memberikan sedikit kurang hiburan ya yang terpenting adalah bisa membuat kita itu sedikit berubah gitu ya berubah dengan kehidupan kehidupan kita yang memang nggak baik terutama yang saya tangkap dari ceramah Ustadz kali ini itu adalah adab gitu ya betapa pentingnya betapa pentingnya yang namanya adab ternyata cuy jujur aja cuy ya saya juga sekolahnya nggak terlalu tinggi gitu ya jadi saya juga masih membutuhkan adab yang banyak gitu oke cuy dan mungkin itu aja cuy ya uh, kalau memang kurang suka dengan video ini bantu di like di share cuy ya ke sosial media yang kalian punya kalau nggak suka dislike aja cuy durasi sudah cukup panjang banget saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Indi. thank you next thank you next da. Ah, thank you next bye